Еще в 2014 году было сложно представить, что из обыкновенного танкового полигона будет создан полноценный центр испытаний и сертификации прорывной транспортной технологии Юницкий String Technologies. Благодаря инженерной идее генерального конструктора Анатолия Юницкого за 8 лет было создано то, на что не способны крупнейшие современные корпорации 21 века. В начале пути им и небольшой группой его сторонников были начаты первые работы по преобразованию танкового полигона в экотехнопарк, центр испытаний и демонстрации технологий UST в Беларуси. В 2015 году к поддержке проекта присоединилась международная социально-венчурная экосистема SkyWorld Community, специализирующаяся на финансировании зеленых технологий. Она позволила ускорить бесперебойное финансирование проекта – уже в 2016 году на легкой трассе в экотехнопарке были проведены первые испытания полноценного транспортного модуля Юнибайка. Те, кто не верил в существование инновационного транспорта, могли лично развеять свои сомнения, побывав на показательном экофестивале в Беларуси. В этом же году UST врывается в крупную транспортную гонку, где презентует себя на известной по всему миру транспортной выставке «Инотранс-2016» в Берлине. – это более двух с половиной тысяч компаний из 60 стран, 140 мировых премьер, 300 инноваций, около 130 единиц техники на открытой площадке общей площадью 220 тысяч квадратных метров. Технология UST вызвала большой интерес и стала центром внимания крупного бизнеса, правительственных делегаций и десятков тысяч людей со всего мира. С того момента интерес к технологии резко вырос – его массово подхватили зарубежные СМИ. Количество делегаций, посещающих экотехнопарк, увеличилось до нескольких десятков в год, а печатных и интернет-изданий, освещающих технологии, до тысяч. В 2017 году начались интенсивные испытания городских и грузовых трасс. Шла бесперебойная сертификация транспортной структуры и отдельных ее элементов. Компания соответствовала самым жестким требованиям и стандартам качества, после чего с уверенностью вышла на международный рынок – началось строительство инновационного центра испытаний «Юскай» в УАЭ в Шардже. Несмотря на суровые условия пандемии, когда тысячи компаний по всему миру признавали себя банкротами, закрывались и уходили с рынка, компания UST Incorporated лишний раз доказала свою готовность противостоять любым мировым кризисам и сложностям, упрочив свои позиции на международной арене. В 2019 году была продемонстрирована первая перевозка пассажиров на легкой трассе, в 2020-м началась активная сертификация в Буквально через год было анонсировано заключение контрактов по четырем адресным проектам. В 2022 году запустились завершающие этапы тестирования грузовых трасс. И нет никаких сомнений в том, что в ближайшее время мы увидим в действии грузовой транспорт, вызывающий большой интерес у потенциальных заказчиков и крупного бизнеса со всего мира. Благодаря стабильно привлекаемому финансированию и поддержке партнеров со всего мира, мощному кадровому потенциалу UST Incorporated и грамотному управленческому подходу, на сегодняшний день в арсенале компании 86 конструкторских бюро, 36 зданий и сооружений, более 3000 единиц машин и оборудования, а также 36 гектаров площадей демонстрационно-сертификационного центра и 6 полноценных транспортных комплексов, включая пассажирские и грузовые трассы, анкерные опоры, пересадочные станции, демонстрирующие потенциал транспортно-инфраструктурных комплексов UST. Ежегодно предоставляемая финансовая отчетность, юридическая чистота, открытость компании, ее готовность противостоять мировым кризисам и адресность привлекаемого финансирования – очевидный залог успеха на международной арене. 14 этапов развития компании пройдены. Впереди финальный, 15 этап, завершив который, компания продемонстрирует высокоскоростной транспорт и навсегда снимет все вопросы, устранит сомнения в ее конкурентоспособности и продемонстрирует свой финансовый потенциал. Вы все еще можете стать совладельцем инновационных транспортных решений UST, получив доли компании до ее выхода на международный рынок. Присоединяйтесь к надежному, стабильно развивающемуся проекту 21 века и обеспечьте свое финансовое будущее вместе с Unitsky String Technologies Incorporated.